Sí, sí, conozco el observatorio. Hola. En esta ocasión vinimos a ver la situación que pasó en Cebrot. ¿Usted pudiera contarnos cómo, qué es lo que usted supo del asunto, desde qué momento lo supo, cuál ha sido su papel ahí, su presencia y qué es lo que usted ha observado, cómo, ve la situación esa, cuál es su visión del tema? Eh, desde supimos desde, el domingo en la mañana <coughs> este pero no es hasta las 10 de la mañana 10 11 de la mañana que nosotros yo y otro compañero nos a, este, nos apersonamos al lugar a esa hora la, esa hora que llegamos este ya había ocurrido reciente tenía como unos eh, tal vez media hora o tal vez menos de que habían agredido a los compañeros. Ya a la hora que yo llegué, este, un compañero que estaba fuera del, terreno donde este, estaban la sala de recuperación <clears throat> me dijo que los habían agredido. De hecho todavía los heridos estaban adentro y bueno el señor que le cortaron la mano. Eh, en esos, después de que unos cinco minutos salió porque llegó una ambulancia ya lo pude ver, cómo lo cortaron y todo, cómo llevaba cortado, iba todo golpeado. Eh, a ese instante habían como tres o cuatro patrullas y allá afuera de la calle había tal vez unos, pues, unos 8 o 10 eh, no indígenas allá afuera haciendo nada, haciendo eh, barra los que estaban adentro, ¿verdad? Y ellos salieron ahí, el herido salió con presencia de ellos. Luego de eso yo dije que iba a, ingresar y no me dejaron ingresar, dijeron que nadie podía ingresar ni nada. <clears throat> Este, eh, luego estuvimos ahí, llegaron más no indígenas, llegó más policía, llegó el jefe y dijo que él no, podía, no tenía competencia para solucionar nada, nunca hizo nada. Mm, llamó al AGUA para que viniera a certificar que eran indígenas. O sea, yo no sé ni, ni qué era el propósito de él, ¿verdad? Eh, vino la agua junto con un mayor, dijeron que sí, este, efectivamente son indígenas y los que están adentro no son indígenas, que porque de voces del policía, de los que estaba ahí, dijeron que ellos estaban alegando que eran indígenas. Eh, entonces ya certificaron, bueno, por, parte de la y del mayor que no, no eran indígenas, de, ninguna parte, ¿verdad? Eh, ahí estuvimos todo, todo el rato, allá afuera pasaban los, no indígenas para allá y para acá, llegó Tais Vidal, la hermana, el cuñado, todos los de siempre, además de los García, William García, Isaac García. ¿A qué hora llegaron? Llegaron a las 12, porque ellos llegaron como media hora después, de hecho cuando yo estaba afuera, que no me dejaban entrar, ellos estaban un puño al puro, al pura entrada del portón de la casa y yo estaba más acá, ya ahí a la par de unas patrullas que hay ahí. Y ahí estuvieron hasta luego, ¿verdad? Hasta por ahí de las 10, 11. Eh, después de eso estuvieron ahí y era más bien peligroso porque un compañero de ellos salió y más bien lo corretearon un rato apenas vieron que la policía no estaba eh, tomando cuidado de nada de eso. Eh, entonces, dentro de voces, que me dijo un compañero, dijo que él escuchó que me estaban esperando a mí porque como seguramente me han visto en toda parte, ya saben quién soy yo, ¿verdad? Y era uno de los que había que cazar. Entonces yo no salí. Eh, cuando salíamos le pedíamos al policía que nos acompañara hasta cierto, hasta cierto tramo para poder salir. Entonces yo estuve toda la noche, todos ellos estuvieron ahí, los de adentro estuvieron ahí siempre hablando como siempre, no sé. Eh, incitando a la violencia, gritando y todo. Y, nosotros éramos muy poquitos y una mujer que estábamos mal. Yo salí de ahí el lunes a las 6 de la mañana, ya a esa hora todavía yo seguían ahí. Y ahí, como siempre, todo, todo, este, la, lo, que, lo que sucede, es el mismo patrón, ellos pasan agrediendo como les dé la gana y la policía nunca hace nada. Entonces yo le dije a los compañeros que estábamos adentro que hay que tener mucho cuidado, no salir de ahí y acorparse porque de ahí hubo un momento, por ejemplo, que habían como cinco policías y había siete adentro y afuera habían como 15 y todos son 23 y nosotros vamos siendo 10 y los policías ni, para qué. Es más, los que estaban ahí me contaron que en ese momento que los, los policías habían como tres, esto no valió nada y los agredieron. Entonces, uno ya calcula la situación y no se va a arriesgar, tiene que estar atento a ver para dónde se escapa. Porque llegaron por detrás, al frente, por abajo, bueno, y por todo. Es más, todavía peor que más abajito está la otra finca donde está otra, la misma usurpadora de ahí, tiene ahí más abajito. Tengo una pregunta, me, me dicen que los policías dentro de las investigaciones pedían los documentos. Ustedes como la ADI certifican que efectivamente la familia de, de Grace Delgado es, es la poseedora, o sea, la, es la mm, familia indígena a la que se le asignó esta finca. Sí, no solo la ADI, sino que el, la UA y sus miembros por la y en ese caso también certificaron que ella era poseedora del terreno. Entonces no tenemos policía, bueno, ¿qué espera más? Ya aquí está la, cuestión legal a, derecho. Ellos son más allá de la ADI, tenían eh, los que verdaderamente conocen de nuestra cultura y pueden decir quién es y quién no y si tienen oposición. Entonces, no entendimos, el policía se quedó, el jefe de la regional se quedó ahí hasta como a las 10. Después dijo que estaba esperando respuestas y como nunca le, nunca le dieron ninguna respuesta, dijo que se iba a retirar y que iba a dejar eso así bien todo acomodado. Y yo no sé qué lo que bien acomodado. Ahora, o sea, la, ¿qué pasa ahora? hoy ya es martes y el, el, conflicto sigue ahí, no se ha resuelto. Eh, ¿Ustedes, ¿Ustedes como ADI qué esperan? ya supuestamente en la presidencia saben eso y, ya todo el mundo allá sabe eso. Si ellos, como siempre, por negligencia nunca han querido hacer nada. De hecho, no, de ese momento no hemos tenido otra información de que se iban a personar al lugar ni nada. Entonces, ya como siempre, no, tenemos que buscar otras formas para generar presión porque ellos, por ellos nunca se han dado a, solucionar esa, el problema así eh, como voluntariamente. Y entonces de ahí nosotros estamos buscando todos los medios posibles por otras formas de, ver cómo presionamos al gobierno, a ver que se solucione, porque eh, ahí la situación es grave, y casi que hay paredes es pared por medio, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Entonces de ahí, en eso estamos, que, me dice me dicen ya, yo estoy pensando ahorita, por ejemplo, que ya hoy es martes. pero qué, no nos han llamado, no nos han dicho nada, nada de nada. Ya, vino hasta la defensoría, nos, nos consultó y, yo le dije a ellos que ya, y ustedes pueden ver aquí cómo está la situación, ya no es que ellos no saben ni nada, porque sí saben. Muchas gracias, Lena.